ng mga ibang pinuntahan natin. Anyway, so punta tayo dito. Ping Lacson, meron siyang dalawa. Isko! May dalawa si Isko. Lenny, may dalawa. Pacman, may dalawa. Lahat sila dalawa. Tagdadalawa silang lahat. BBM, dito sa Burgos, Pangasinan. Burgos, Pangasinan. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. 90 po. Si BBI eh, ulit natin 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 talaga. So lahat sila tagdadalawa lang pero BBM 90. Akalain niyo yan pare-pare sila ng score. Pero si BBM 90. Next, punta naman tayo sa Vice President dito sa Burgos, Pangasinan. Burgos, Pangasinan. Okay. Soto, 5, 10, 12. Ayun. 12 lang po si, uh, si Tito Soto. Sara, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51. Yan po, 51. Dito at Jensen, ako may score siyang isa. Ayun o, isa. Francis, tatlo. Uh, Doc Willie, apat. Ayan. So, again, 12, 51, 1, 3, 4 sa Vice President. Pagdating naman dito sa President, 222290 si BBM. So ayun guys no. Um nakita niyo naman sa ating video kanina na marami ang ayaw sumagot, ayaw nila magsalita. Meron yung sunod-sunod ayaw nila mag ang kanilang ibobotong President at vice president dito sa Burgos, Pangasinan. So abangan natin guys, no? Actually, ang oras na is 4 p.m. na. Alas 4 na tama? So 4 p.m. na. So medyo late na galing na kami kanina dito nagmarket na kami ng pagkain namin bago kami pumunta ng Dasol so abangan nyo guys no? tingnan natin kung sino ang kanilang napipiling presidente dito sa Burgos Pangasinan so let's go let's go let's go but that's alright One. Ha? Wala na, nal nalpasak ni Jay, nalpasak ni Dasulan. Ang galti na sa dental. Ang bok, ang survives. Dawan. okay lang. <laughs> Bongbong lang, gal. Okay lang, no problem. Gal, kuya nyo no kanya. Uh, maestro po, hindi lang. Kasi cellphone. Ngayon, Kal. Kal, survey. Ngayon, boss. Okay lang, Kal. No problem, Kal. No problem. Kal, sino ang presidente yun? Marcos. Vice President ngayon, Kal. Ah, yan. Hindi ko pala. alam. Ah, Marcos lang, Kal. So yan, Kal. Thank you, Kal. Kal, Maestro Ball TV. Cellphone lang. Kal, sino ka? Pwede ako Opo. Ito. Ay. Lenny ka? Sure. Ping Lacson. How about partner ka? Vice. Parehas na. Ping Soto. Ikan. Sige. Maestro Ball TV lang. Cellphone. Ikan. Kamayang gabi, mapanood na yan. Hindi, Uncle. Uh, ano ba ngayon? Monday, Wednesday. Well, survey. Who's your president? Ah, doon ako. Marcos, Marcos, how about Kahit your vice? anong mangyari, eh, sa norte yan eh. Vice Saka yun. Ah, Vice. pinagpipilian ko. Oh, okay, so Marcos lang sa dalawa. Anggal, <laughs> may support TV. Tapos na kami sa Dasal sa nung last week. Bumalik lang kami dito para ikaw. Probably, master wala kami TV sa bahay. Ay, hindi na cellphone lang. Cellphone lang, ah, cellphone. Wala rin, wala ang cellphone ko <laughs> eh. Kasi kukunti na ng tao eh. Anggal, nalpas ka yan. Sino presidente yung kan? Ay, presidente. Kuha ng kan? Eh, hindi ko pa masasabi eh. Ompay, nasa papay. <laughs> Kawilagal, nasa. Eh. Siya, sino presidente mo? Si BBM. How about Si... Mamaya muna mo. Mamaya muna! <laughs> Bibel, salamat na, salamat, salamat, salamat. Bibel, <laughs> napakain ba? Sino presidente yung kan? BBM, siya yung kan? Siyempre, siyempre. BBM dito lahat. 1, 2. Kaya kan? BBM! Solid north na yan. Duan, kan? Siyempre, BBM din. Last 3. Oy, survey, One, survey. 2, 3. Ang last, Vice President. Wala. Eh, siyempre, butang ina, Sara. Sara. Ako, Vice President. Ako gawin Sara ako? Wala na ako. Wala na ako. Wala na ako. Wala na oh. ako. Kuan pa, hangin pa, hangin pa. Hangin pa. Jungle lang Sara. Matapang jungle Sara talaga eh. Ano? Uncle, check iba sa support Uncle, Maestro Trouble TV lang sa Eh, meron ako niyan. Ay, wala Uncle. Abilya support BBM. Meron kaming t-shirt niyan sa mga Abilya. Ah. Naki, naki, nakikarapan kayo Uncle. Hindi daw. Mayroon kaming mga Abilya, may boss kami. Oh, okay. Uncle, tagi pa. Uncle, kayo ngayon. Eh, tapos na. Ay, tapos na Uncle. Tagi ah, Uncle. Diyan tayo. Kaya, tapos na kayo. Parang hindi pa eh. Sino ba ito na Uncle? BBM. Sara. Kal, tagi pa. Maya sa Paul TV lang. Resulta. Kal! President. Ay, tapos na Kal. O, oh, tagi ang Kal. Kailan mo alam ako? Ha? Kailan tayo? Ate! Survey! Sinang presidente niya? Survey lang. Vice President. BBM. That's one. Soto. Ini bawa main terbang sini. Tapi tayo, tapi tayo. Guys, survey. Ini apa sih yang lagi? Survey. Ah, apa ini? Ini <laughs> yang guys. Dap. Apa? Nanti. Hey, eh, nanti. Ini apa sih nanti yo? Ini dia, main terbang sini. Sara. BBM Sara. Carl, thank you. <laughs> ah, wala. Late kami nag-rugi actually. Medyo nung una sa sapas siguro baka ado. Oh man, nag-close dito eh, di palingkin gabi niya. Medyo na late kami, ah, alas 4. Ang kalbo yan yung cellphone niya, may Strabon TV. Resulta. Ah, okay. Thank you, Angkal. Yeah. Pasensya, pasensya. Okay. Wala. Wala akong uh, ah, panibay. Ayaw ko. Ngayon lang makakagawa. Ayaw ba Wala din President. Ayaw niya magsalita. Kaya tayo, presidente natin. Yun, Vice President. Wala, presidente din na. Hi, Sarah. Oh, Sarah. Ano si Sarah? Ate sa cellphone, Maestro Paul TV. Sa cellphone niya makikita resulta. Sige po Unprecedented. Good. BBM Sara, matibay dito sa ako ng Burgos. Ate, maraming salamat po. Guys, mukhang wala na tayo masosorbe. <laughs> wala na, ang dami ng ano. At saka super late na kami nag strike Dal, sino presidente niyo? President. Meron? Bongbong. Bongbong din, dalawa. One, two, salamat. Dai, bisa bantu deh. Kan? Sini pasal ada tangkal. Ha? Bong bong, pas yang kali. Sarah. Sarah. Bong bong. Sarah. Sini tangkal. Bong bong. Bong bong kal. Oh, dalawa. Sige, tayo kal nakuha. Lah One, two. Vice President! Vice! Sara! Oh, Sara daw! <laughs> Narinig siya. Tagi Angkal. Tagi Angkal, panoodin niya sa cellphone niya, Maestro Ball TV. Yung result resulta. Tagi Angkal ah. Support ah. na kayo. Parang hindi pa. Bata pa eh. Vice. Sara. BBM. Sara. Kal, panoorin niyo lang Maestro Paul TV sa cellphone. Pang 44 na namin to. Kal, ito pa sila. Sir, bumbong. Sige, Uncle. Bumbong. One, two. Last question, Vice President. Sarah. Sarah. Sarah. One, two. Wala na. Wala, wala bang kwan? Wala bang mga ah, kwanjan? Pag wala hindi ba? Prepare kami. Hindi kami nagpapromote. Ito lang, channel ko pinapromote. Kahit hindi pa. Ah. Ay. Ay. Okay guys, wala na talagang tao no. Kasi pag pupunta tayo doon talagang walay na. So tatapusin na natin dito. At least kahit paano may nakuha naman tayo. So push lang tayo. Ay, teka lang. Meron man ito. Oh. Doon Sino presidente nyo? Ah. Survey. Ah, wala. Wala. Lolo, who's your president? Marcos. Marcos yang about vice kagal, vice. Ay, ako yan. Oh, Marcos lang. Marcos, Marcos. Marcos. Uncle, thank you ah. Marcos, Marcos Marcos, Marcos! Marcos! Marcos! Marcos! Marcos, Vice President. Sara. BBM. Sara. Angal, thank you Pak. Thank last, Marcos. Marcos. Marcos, Vice President. Soto. BBM Soto. Kaltingin ano po. Vice President Angal. Vice. Kayo na Angkal. Sino presidente niya? Sino gusto niyong presidente? Bongbong. Bongbong. Vice Angal. Wala yan. Ting na yan. Wala. Owan. Munod ka na. Wala. Tinangkal. <laughs> Wala. Bongbong lang, no? Bongbong lang. Plus one. Okay. Thank you, Uncle. Sige po. Maraming salamat. Marcos kayo, Lola? Ay, Marcos kayo man. Okay. Vice President ni Lola? Ha? Vice. Ay, hindi ako. Pati niya pa yung ma-device. Oh, Presidente. Oh, Marcos lang. Oh, Marcos yan. Oh, sige. Lola, thank you. Oh. Thank you. Lola, thank you. Ah. Thank you pa. Tatapusin na natin kakabsat no kasi talagang super late na tayo pumunta dito pero at least kahit paano marami-rami naman yun nga lang hindi ganun kasing dami ng mga ibang pinuntahan natin anyway so punta tayo dito Ping Lakson meron siyang dalawa Isko may dalawa si Isko Lenny may dalawa Pacman may dalawa lahat sila dalawa Tagdadalawa silang lahat BBM dito sa Burgos Pangasinan Burgos Pangasinan 5, 10, 15, 20 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. 90 po. Si BBM ulit 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 talaga. So lahat sila tagdadalawa lang pero BBM 90. Akalain niyo yan, pare-pare sila ng score. Pero si BBM 90. Next, punta naman tayo sa Vice President dito sa Burgos, Pangasinan. Burgos, Pangasinan. Okay. Soto, 5, 10, 12. Ayun. 12 lang po si, uh, si Tito Soto. Sara, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51. Yun po, 51. Dito at Jensen, ako may score siyang isa. Ayun o, isa. Francis, tatlo. Uh, Doc Willie, apat. Ayan. So, again, 12, 51, 1, 3, 4 sa Vice President. Pagdating naman dito sa President, 2222, 90 si So ayun guys no, um, nakita nyo naman sa ating video kanina na marami ang ayaw sa magot, ayaw nila magsalita. Meron yung sunod-sunod, ayaw nila mag